પછી જે ફેસબુક ઉપર આવી નહીં ગયું મામા તમને આવા દુકાન નાખે હું કમાવા તો તારા પીઠોન બેઠો પાલવા મામા અને મારો ભીખો નામ બોલશે એવું તારી સાધુ કહેતી હતી ગુજરાતમાં નામ લખાઈ દેજું ભીખો ભો મેં કહા નામ ભૂખાવા દેતું નામ કાઢ્યું અને આની આ પાછી સત્યાની પેઢી ધમ ધોકાર ગાડીઓ ના ચાલવું તો ધોકી પોકીની માથા પણ કાલથી ધંધર ખૂબ મજા આવે બરોબર એટલે તારીખ નો રવિવાર નટા હોય નાચું તો મંજીરા વગાડવાના બાજુ આવીને જાય તમને ભગતોડા ટેવ છે મંજીરા એમાં ગમે છે નહીં ગમતું એવું ની ઈચ્છા નહીં મન ભલે નવરા પડીએ તે ભજન ગાવા હારો ચિમન નું ઘર અમને ગોઈન નું ઘર અમને રાવજી રણછોડ આવા વાતો કરવી ને આપણા માટે આજે હું મારો પરફોર્મ પુરાણ એવું કહું છું કે મારો ચરણભાઈ ઘેર જતા હોય એમની હાલ થઈ પૂછો ચરણ મેં ઈર્ષા દેખાય મારી વાત કે ભાઈ મારા ભુવાએ કોઈ દાડે પ્રાર્થના નહીં કરી કે પેલું મઢ બંધ થઈ જાય ઉપરથી બંધ થાય તો ચાલુ કરી આવ રોટી મારી નાડી લાગુ તારણિયા જ્યાં ભીડ આવે તમને મફતની માતાને બોલાવજે આઈ ના ઉભી રહું તું માતાને બંધાયેલી છું ભાઈ પણ હરેકની પ્રથમ પૂરમ જ્યાં થાય ભાઈ અરે ફૂલા અને ઝોપડી ખૂબ દરેકને લેના આવે હારા પેલા આશીર્વાદ આપી જઉં છું તમ ખાઈ પીને તમાર ઘેર જાઉં માર ઘેર જાઉં અને ઝોપડી આવી બે પણ હવે ગલ્લો તોડે હવે ગલ્લો તોડે એની પેઢીનું ધૂનતું ધૂનતું રૂપિયા ડબલ કરીને પાછા લઈને આવે એવું તો ના બનાવું ને બોલે હું નોટો હણા લોંભારી છું આવલે જોવે આ મારું આવતું છે વ્યાજ હું આપી દેતી આમાં આમાં આવજો તમ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા હોય મગન ભગત આમાં અને ખોડિયારના ભગવાન આશીર્વાયા હોય રાહની ટેકરીએ પણ ભગવાન ટેકરીએ નહીં આશીર્વાદ તો મારું નખો દુઆ રાહની ટેકરીએ કદાચ એમ ખોયા રસી રહ્યું હોય અને ચોટડીએ મફા પૈયા વ્યાન બોલતી હોય હોય તો વ્યાજ આલવાની નહીં લેવા જવાય આ જગાનું નારિયેળ ખાય ને છડાયેલું એટલે તમે છડાવો એની પણ તોરણ તોડીને ભૂખ લાગે ને ખાય ને એમના પેટમાં બોકડો બનીને ના બે બે આવો અહીંથી કશું જવા દેવ તારો જેને લેતો આવડે લે લેજો આ ચોગડિયું હારું જેને લેતો આવડે લે જજો આ ચોગડિયું હારું છે હસી ઉઠીશ અત્યાર તો હસીશ મારી હરીભાઈ હસી ઉઠીશ બધા જોડા જોડાવાળા બંધ થઈ છે અને એ આડી પડે ને તાર ઘર આવે પછી મારો ગુવો કે આવે રવિવારે કમરા મોકલી ગયો તો ડોન આવશે પણ એરિયા ડોન ஆமா ஆமா ભાઈ ભાઈ મન રાજી કરવા આમાં બે ભાઈ કળી ખીચડી ખવડાવતા એકલા બાબા એક દાડે બે ભાઈ ભેગા થઈ આ ચોપડી કઢી ખીચડી ખવડાવી બોલનાર ભાઈ જો આમાં એવું બોલ્યો તો કહી ખીચડી ના ખાય આમાં વાત અમારી ઘણો ઘણો સમય થયો એટલે આ ઝોપડીએ નક્કી કરી કે બાર મહિનો કઈ ખીચડી માં ના આલું તો હાડમાં ના લેજો તું માતા અને જેનો માથો બોકડા ખાવા મજા આવે હું જે કરું ન તો પગકડો ભજીયા ખવડાવે એવો ભજીયા ખવડાવે મારું મન મળશે એટલે આવીશ દુનિયાનું પરિમેલ ના તો લખન ભજ્યો ખાવા નવા ગામમાં ના આવતો રાતે બાર વાગ્યા આવું હાથમાં આવ્યું આવવાનું અને પેલા વટાદરા જેના કહું મારું આચો મજા કાકા હરેક કોપી આ છે જય કોઈ ભૂલ નહીં ને આ સાચો રહ્યો સાચો